demeyin lan. Allah'ım. market. satıyorlar. Ya malını ya canını diyor. Lan beslemeyin ola. Hazır mısın? Bak şimdi. Heh. Bak abi. işte Miami markaları gördüğünüz gibi oradan bitiyor. Şey Tabii büyük bir fark. Burada dans ediyorlar. Benden kapıyorlar kızlarla. Yani son... Evet çocuklar hazır mısınız? Hadi. Lan kızlar. Pişt pişt pişt pişt. No. Benim martım. Gelin lan. gördüğünüz gibi havada Ben gideyim mi? Okey okey. Tamam. Serbest. Finish finish. Evet arkadaşlarımla buradayız ve şeref ediyoruz. Şerefe. Şerefe. Şerefe. şerefe. beautiful night, beautiful day. Yes. Handsome. <laughs> okay. Handsome. Thank you. Handsome man. <laughs> okay. Thank you. Beautiful day. Gördüğünüz gibi burası international bir yer ve beautiful. Oh. Yer. Latin girl, Latin girl, I'm ah, Bolivian girl. Uh, she is Bolivian girl. <laughs> okay. And Turkish man.